пузырьки пошли. Дети она у нас. нас рыбаки сети проверяют. Это гидро намыв. Похоже. Может быть, естественное озеро, неизвестно. Вот так вот. Здорово. Глубокое.